козочкам зайти можно. Пойдете козочкам? Не можно заходить. Да вы зайдите, не мучьте их. Дайте им там придется побрать обезьяну. Поглотит. Выспалась? А ты не лезь, там будешь. Угости ее чем-нибудь. Покорми его. Он мальчик хороший, послушный. Янка кушает. Павлин. Павлин. это? Кролики? кушает. Иди посмотри, как обезьянка кушает. у дедушки, да, птички?